Ni Antong 1963 Bulan to sa Disyembre Dito sa eskwelahan Nagbuhat kami Christmas tree Taas ang among Christmas tree Tumoy sungko sa kisami Yang panti Mikuha ako pokhagan Aron iyang kanaogan Abang diri siya makatikan Tay ang hagdan saray ang ay May estudyanteng ba maong di ay ang iyang panty. Pagli-li kuwa na'y panty.